今日の聖書の箇所はヨハネの福音書の4章の19節から24節まで「御霊と真理によって礼拝する」新しい聖書の訳では「御霊と真理によって礼拝する」とねそのように訳されてますけども、まあ、皆さん多分に「霊と誠によって礼拝する」ってねそんなふうにも、え読むことができる、訳すことができるそういう聖書の箇所なんですけども。 えー、今日はですねこの「新科学聖書2017を」えー、テキストにして、えー、そして皆さんとご一緒に神様のことを受け取っていきたいと思います皆さんで読みたいと思いますよろしいでしょうかこちらご覧になってもまた皆さんご自身の聖書をお読みになっても構いませんが、えー、どちらかでよろしければご一緒にお読みください3はい彼女は言った主よあなたは預言者だとお見受けします 私たちの先祖はこの山で礼拝しましたがあなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っていますイエスは彼女に言われた女の人よ私を信じなさいこの山でもなくエルサレムでもないところであなた方が父を礼拝する時が来ます救いはユダヤ人から出るのですから 私たちは知って礼拝していますがあなた方は知らないで礼拝していますしかし誠の礼拝者たちが御霊と真理によって父を礼拝する時が来ます今がその時です父はそのような人たちをご自分を礼拝するものとして求めておられるのです神は霊ですから神を礼拝する人は 御霊と真理によって礼拝しなければなりませんアメン御霊と真理によって礼拝しなければなりません私たちクリスチャンには3つの関係が神様によって備えられている与えられているそういう3つの関係の中に私たちはいれられていますたびたびこのことについては シェアさせていただいてますので、ま何度もお聞きになっていると思いますがとても重要な私たちがどのような関係の中に生かされているかを確認する、まそういうポイントでありますので、ま繰り返しお話をさせていただくことができればなとそんなふうに願っています。一つ目は神様との関係です。まあ、この関係のことを礼拝つまり神様との交わりと、まあ、そのようにして私たちは受け止めることができます。 まあ、英語では「ワーシップ」という言葉がよく礼拝には使われますが、まあ、この神様との関係における礼拝は「コミュニオン」という言葉が多分分かりやすいというかふさわしいのではないかと私自身は受け止めています。コミュニオン、まあ、コミュニオンは特に生産式という場合に訳されることが多いんですが、まあ、それ以上にこの言葉は「カム」「ユニオン」一つに神様となるという そういう神様との交わりが表されている言葉ではないかとそんなふうに私自身理解しています。ですから神様との関係は神様との交わりであり神様と一つにされるこれは本当にある意味ミステリーですね奥義ということができると思います私たちが理解することが難しい部分、えー 私たちのキリスト教信仰の中でも、まあ、ある程度理解できることもあれば <laughs> 全く私たちの理解を超えているそういったことからその神様と一つにされるというのは、まあ、理論上とか神学上はいろんなことが言えるかもしれませんが実は私たちにとっては理解を超えているでも今まさにそのような神様が交わりの中に私たちを招いてくださっている神様と一つにされるなんかこう神秘的に 必要以上に捉える必要はないんですけどもでも神秘的な出来事だということができるつまり霊的なスピリチュアルな神様がことを私たちになしてくださっているんだとそういう具合に言うことができます2つ目の関係が他のクリスチャンとの関係と言えます、まあ、このことを交わり、まあ、英語ではフェロシップという言葉がともいいのではないか、まあ、ギリシャ語ではよくコイノニアって皆様お気になったことがあるかもしれませんが、まあ、コイノニア自体は共有するというようなそういう意味の 言葉だと言われていますですからいろんなことを共有していく神様が与えてくださったまあそれは物質的とか金銭的なものを共有していくということももちろん含まれますけれどもそれ以上に私たちは神様が与えてくださった恵みを祝福をさまざまな形で私たちは共有させていただくわけです。そして次に私たちに与えられている関係それはこの世界との関係ということができます。 これは宣教つまりこれは私たちが神様から委ねられている福音をお伝えしていくという私たちがこの世の中に使わされているというそういう意識ですね。ですから神様との関係も他のクリスチャンとの関係も双方双方向つまり私たちは分かち合っていくわけですけどもしかしこの宣教に関して言うならばこの世の中との関係に関して言うならば私たちは 与えていくしシェアしていくし示していくし届けていくっていうねそういう具合に言うことができる、まあ、ある意味一方通行ということができると思います。なんか私たちは見返りを期待するわけでもありませんし福音を述べ伝えたからといってお金をもらえるというねそういうような、えー、ことではありません。えー クリスチャンのこの宣教の在り方というものは、まあ、ミッションという言い方を英語ではできると思うんですけども私たちは使わされているところで神様を示していくという、まあ、それは言葉だけではなくて具体的に行為を通してもそうであります。礼拝というものはですからさまざまな形で定義されていますけども、まあ、いくつかご紹介しますけども 私たちにとっての礼拝つまり神様を礼拝するというのはこの最も基本的な神様との関係を指しているわけであって私たちのこの日曜日のここで皆さんとご一緒に捧げる礼拝という、まあ、手術礼拝とかね早朝礼拝とか私たちの教会で読んでますけどもそういう一つのプログラムに限定されるものではありませんむしろ関係だということができるわけです礼拝の少し 定義について皆さんにお分かちしておきたいと思います。礼拝とこういうものですよって多分日本の福音派の中で最も使われている、ま礼拝の定義というのはこのアレン・ボローというですね、え神学者たち、ま礼拝学者たちが、え定義したものがよく知られているのではないかと思います。礼拝とは神への積極的な応答であり神様に対する応答です。それによって私たちが神の価値を宣言することです。 日曜日に皆さんこうやって礼拝に参加されているということは神様が私にとって私たちにとって重要な最優先すべきお方なんですということを私たちはある意味宣言していること神様の私たちにとって本当にかけがえのないお方であるということ、え他に変えることができないそういうお方であるということを宣言しているということですね。ですから、まあ、ある意味、まあ、こういうような 状況の中で私たちが礼拝を捧げるというのは神様が最も私たちにとって大切であり価値あるお方であるということを私たち自らいわば行動を持って私たちの思いだけではなくて具体的な実践を通して私たちは宣言をさせていただいているということができるわけです。バーニー・マッシュ先生、まあ、日本で長い間宣教師としてお勤めになりました、えこの先生はこういう具に おっしゃってます礼拝と愛を持って神に栄光と称賛を捧げて神に仕えていくことである、まあ、よく英語では、えモーニングサービスとかねワーシップサービスとかねイブニングサービスとかなんかモーニングサービスというとなんかね違うことを皆さんすぐに思い浮かぶ方がおられるかもしれませんが、えー、このサービスという言葉これ礼拝という具合に訳されたりしていますけれども実はこのサービスは使えるということを意味しています。 つまり私たちにとっての礼拝は神様に対するサービスですつまり神様にお仕えしていくことだってだから私たちがサービスを受けることではありませんなんかね礼拝に来ると得するのではないかとか自分の満足が満たされるのではないかとか、えー、なんかそういうように私たちは受け止めることのないように気をつけておかなければなりません礼拝は神様への応答であり また神様にお仕えしていくことであるもちろん神様が私たちに与えてくださる恵みに応答する神様が語ってくださる御言葉に応答していくわけですけども私たちそのようにして神様との交わりの中に入れられていますもう一つご紹介します、えー、バプトスバプテスト系の、えー、礼拝神学者礼拝学者なんですけどもリフ・ブラッドという神学者はこのように言っています礼拝とは神との交わりであり、まあ、この先生の場合は交わりが強調されています 神の恵みにより信じる者が神の偉大さ御言葉に対して神様の偉大さだけ神様がどんなにすごいお方なのかということだけではなくて神様は私たちに与えてくださる御言葉に対して思いと精神と力を尽くしへりくだって神に栄光を期すことである、まあ、フォーカスは交わりであると同時に私たちにとってはこれは神様に栄光を返することであると、まあ、そういう具合に定義されています。 まあ、この私たちにとって、まあ、いくつもの定義がまだまだたくさんあると私は、まあ、私自身も知ってますけども皆さんに全部ご紹介するというわけにはいかないと思いますし、まあ、多分私たちにとっての礼拝をお捧げしていく神様と交わりをいろいろと理解していく考えていく上でこういう定義の 定義というかこれが礼拝ですよというそういう説明というのはいろんな意味で役立つのではないかと思いますが最も私たちがやはり見ていかなければならないのはそれは神様のお言葉であります。ヨハネの福音書の4章今読んでいただいた聖書の箇所は新約聖書の中では最も礼拝についてはっきりと私たちにいくつかの点を指し示している箇所だということができます。でここではですねまず 神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければならないってでその前に神は霊ですからってそのように、まあ、今週の暗唱聖句でもあるヨハネの福音書の4章の24節ではそのように礼拝はどのようなものであるのかどのように私たちが神様に礼拝をお捧げすることができるのかについてはっきりと説明しているわけであります。ですからまず私たち神を礼拝するものとされているんだ そもそも人の作られた目的について、まあ、これは御言葉ではないですが聖書の御言葉をいろいろと総合して一つのまあ問答集というのができていてその問答集の中でウエストミンスター小距離問答の中でまずその最初にこのように問いが記されています。人の主な目的とは何ですかって人というのはどんな人も それに含まれます誰も例外ではありません私たち人の主な目的英語ではもともとウェストミンスター諸教より問答英語で書かれていますから「チーフ・エンド」という言葉が使われていますつまり私たちにとっての究極的な目標というか究極的な私たちの行き先は何なのか、まあ、そこに私たちは向かっていくことが必要であるということの答えは人の主な目的とは神の栄光を表し 神様に栄光を返するというそういう先ほど見ましたけども神様の栄光のために私たちは今生かされているんだと同時に永遠に神を喜ぶことですとそのように書かれています。神様の栄光を表すと同時に永遠に神を喜ぶ、まあ、神を喜ぶというのは「enjoy」という言葉喜ぶというのはね「enjoy him」「him」というのは神様です。 forever という言葉が使われてつまり神様を永遠にいつまでも喜ぶことだこの喜ぶ enjoy という言葉まあいろいろね皆さんあの聞かれたことあると思いますけど皆さんエンジョイしましょうって、まあ、よく最近のオリンピックなんかでは楽しみますとかっていう方たちが結構おられますけど、まあ、そういうように受け取ってもらってもいいと思いますエンジョイするというつまり私たちは神様を喜ぶことができる まあ、あのある牧師はですねこの「enjoy」というのは ENJOY になってるんだけどその言葉よりも「enjoy」つまり INJOY つまり喜びの中に入れられているんだって神様を喜ぶことに入れられているんですよだから「enjoy」という言葉で言い換えたりします。 まあ、あの発音は結構似ているので英語で聞くとどっちかなと思うけど、まあ、うまくしてるなと思いますけどもねそういう言い方ができると、まあ、いうことが私は、まあ、そういう受け止め方も可能かなそんなふうに思っています。聖書の中には私たちがどのような目的のために作られたかということが実ははっきりと示されています詩篇の102編の18節にこう書かれています新しく作られる民が主を賛美しますよ 新しく作られるってつまり神様は人を新しく作っておられるということです最近の聖書協会共同訳では新たに創造されるためは主を賛美するでしょうつまり神様が新しく作られる民は人々は神様を賛美するものになりますってそういうような意味です前の訳 まあ、新旧大学聖書ではこういう具合に訳されています、まあ、こちらの方が実はよく引用される言葉としてまあ多分皆さんご覧になったことあると思います新旧大学聖書では主を賛美するために民は創造されたって、まあ、これは主を礼拝するために民は創造されたとそのように置き換えることができるような言葉でありますつまり神様は 私たちが神様を賛美し礼拝するために私たちを新しく作ってくださったんだということですね。コリント人への手紙の第2の5章の17節皆さんこれよくご存知の言葉ですから読んでみたいと思いますよろしいですか3はいですから誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです古いものは過ぎ去って見よ全てが新しくなりました アメンまさにイエス様を信じた時にイエス様を私たちが救い主として信じ受け入れた時に私たちは新しく作られるんですつまり新しく新しい神様によって作られた民とされるということをこのコリント人への手紙の中で神様私たちにはっきりと示してくださっていますまさに 私たちはそのような新しく創造された新たに創造された民として私たちは神様を礼拝するまさにそのようなものとして私たちは神様によって今作り変えられている皆さんはイエス様を信じる時にいや信じた時に神様によって新しく作られました何のために作られたか何を私たちは神様によって新しく作られたことによってするのかそれは神様を礼拝する 神様との交わりの中に私たちが入れられる神様との関係の中に私たちが入れられるんだということです。イザヤ書の43章の21節このように書かれています。私のために私が形作ったこの民は私の栄誉を述べ伝えるつまり神様に栄光を返する神様を賛美するってこれが神様が私たちになしてくださることであります。そして 神様はそのような人たちをご自分を礼拝するものとして求めておられるんです。礼拝は強制的になされるものではありません。神様は私たちを強制的に礼拝へと導かれる方ではありません。また私たちが思いついたかのように神様に礼拝をするのでもないです。私たちが礼拝したいからするわけではないんです。 神様は私たちを礼拝へと招いてくださいますつまり神様は私たちを求めてくださるお方礼拝者として神様を神様との交わりの中に生きるものとして神様の栄光を表すものとして神様を永遠に喜ぶものとして神様は私たちを求めてくださってそういう関係性の中にそのような神様の招きの中に私たちは入れられているわけです。 ヨハネの黙示録の3章の20節ごめんなさいこの聖書の言葉ですねお読みしたいと思いますよろしいですか3はい「見よ私は戸の外に立って叩いている」誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら私はその人のところに入って彼と共に食事をし彼も私と共に食事をする。アーメンいわゆる黙示録の中に出てくる 神様が私たちを求めてくださっつまり招いてくださっているという一つの大切な、まそれをしっかりと表す言葉だということができます。神様は私たちを招いてくださっています。神様は神様の側で戸を開けて入ってこられるお方ではありません。そうではなくて私たちの戸を叩いてくださってつまりいつも神様を招いてくださってる神様私たちを求めてくださってるんだということが こういう聖書の言葉を通して私たちに示されているわけです。今日も皆さんはその神様が私たちを招いてくださる神様の招きにお答えになってこの場所に来られています。まあ、いろんな形で神様そのような招きを私たちに与えてくださってそこで神様との交わり神様との礼拝神様に対する賛美神様との祈りが捧げられていくわけであります。でもそれに対して私たちが 答えることが必要なんですよね。私の声を聞いて戸を開けるならって書いてあります。つまり私たちが応答することが礼拝だていうことです。私たちが応答する時に「神様そうです神様あなたを礼拝します」ってそのように神様に応答する時に神様は私のたちのところに来てくださってそして食事を共にする、まあ、礼拝っていうのはまるで 食事のような場ということができるということなんです。神様との交わりは礼拝は食事のような場神様が私たちのために食事をちゃんと用意してくださって神様はそのようにして 私たちに必要なものそれは霊的なまた精神的なエモーショナルの部分もそうですしそれだけではなくて知的な部分もいろんな面で私たちにとって必要なものを神様はちゃんと備えてくださっている神様を通して私たちは満足することができるし神様を通して私たちは豊かな神様の祝福の中に歩み続けることができるんだということをこれらの言葉は私たちにはっきりと 示し教えているわけであります。もう一つ今日は見ておきたいのがそれは御霊によって礼拝するということです。しかし誠の礼拝者たちが御霊と真理によって礼拝をする時が来ます。今がその時です。私たちもこの今がその時のその時に生かされています。今私たちが捧げる礼拝捧げていくようにと神様願っておられる礼拝は御霊と 真理によって礼拝をお捧げするということですそしてさらにイエス様は続けられました繰り返すようにしておっしゃった神は霊ですから神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりません御霊と真理によって神様を礼拝していくということですここでは 新しい役の場合特にそうですけど御霊によってつまり精霊に導かれて精霊の働きの中で私たちが礼拝を捧げていくようにってそのように、えー、まあまあ一つ踏み込んだ解釈のもとに役がなされているということができると思います。ですから私たちは私たちの礼拝がその御霊に導かれ御霊に満たされ御霊が促され御霊によって 祝福され支えられるそういう礼拝を神様にお捧げしていくというそのように私たち自身も求めていくことが必要だということですね。御霊によって礼拝するイエス様は同じヨハネの福音書の中で聖霊についていろんなことを教えておられます。例えばヨハネの福音書7章の37節38節誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい私を信じる者は聖書が言っている通り その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります生ける水の川それが流れ出てくる、まあ、ここの言葉は厳密には複数形の川が使われているとよく指摘されますつまり川川ですねなんかちょろちょろちょろっとした川ではなくてたくさんの川がそういう流れが私たちから 流れ出てくるっていう溢れ出てくるそういうイメージですそしてイエス様はこのことについてこのように、まあ、ヨハネの福音書では説明していますイエスはご自分を信じる者が受けることになる御霊についてこう言われたのであるご自分ご自分を信じる者たちが受ける御霊についてつまり精霊が私たちのうちに内住してくださる住んでくださる イエス様を信じた時そのようにして私たちはまさにその御霊が私たちの内側に住んでくださるということを神様が私たちに約束してくださってるんですね。イエス様を信じている皆さんの中に精霊がお住まいになっています。そしてこのお方がこの川川のつまり生ける水の川のソース源となってくださってるこの方を通して私たちに川が流れてくる 聖霊なる神様が私たちのうちに働いてくださるということです。ヨハネの福音書の3章の5節ではこの御霊の働きについてはこのようにも教えておられます。ニコデモに対してこのようにおっしゃいました。誠に誠にあなたに言います。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできませんつまり聖霊なる神様の働きを通し私たちはちょっと前に戻ります新しく作り変えられるんです 新しいものとされるそしてその御霊の働きは私たちが救われた時だけに終わるのではなくてそのまま私たちの中に聖霊の神様は住んでくださって私たちを満たし続けてくださる命の水に私たちを溢れさせてくださるんだっていうことですそしてさらにこのニコドメに対する言葉の後にこのようにイエス様は続けられました風は思いのままに吹きます 浜もそうですね私たち人間の側で水の流れなんかをなかなかこう制御することが難しい、まあ、最近のあまりこういい例ではありませんけども洪水、まあ、日本だけではないですよねもう本当に世界各地で今大雨 えー、線状降水帯みたいなね新しい言葉が、まあ、私たちには紹介されてそういったことが今ここの地域にはありますよ気をつけてください大雨に注意してくださいってなんか2日ぐらいでね1ヶ月分の雨が降るみたいなそういうような何かなかなか私たちとどめることができないその水の流れその力強さっていうものを私たちはま自然を通して体験している、まあ、そういう今私たちは 時代というかね環境の中に生かされていますでもそれと同時に精霊なる神様は風のような存在だとか思いのままに吹きますよってつまり私たちがそれを制御することができませんよってその音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くのか分かりませんっていう具合にイエスさんおっしゃいました つまり私たちは聖霊なる神様をコントロールするのではなくてその聖霊なる神様に委ねてお任せして私たちは聖霊なる神様に導かれて礼拝をお捧げすることが私たちに求められている礼拝だということです。最初の教会の人たちがペンテコステの日に 体験した精霊の働きもそうでした御霊が語らせるままにって書いてありますつまり委ねたんですよねそうする時に神様が彼らを用いていろんな言葉で神様を崇め賛美するそういうペンテコステの日の出来事が起きたわけです私たちの礼拝においても神様は働いてくださいます 何が起こるかわからない礼拝がまあそういう礼拝を私たちはプロデュースするのではないですよもちろんね。何が起こるかわからない礼拝みんなで一緒にやってみましょうとかっていうそういう簡単にできることではもちろんないんだけれどもでも何を神様なさってももっと言うならば神様の働きは本当に多様性に富んでいて 同じ礼拝を捧げてる人たちの中においてもいろいろな神様の働きがなされるということを期待するということなんです私たちが求めているようなそういう礼拝を超えて神様働かれるということです皆さんこれまでに体験した「すげえ恵まれた!」ってそういう まあ、そんなふうにはおっしゃらないと思うけど <laughs> そうやって本当に感動し神様に触れられたって思うような礼拝を超えて神様は豊かに私たちに働いてくださるんだということです。ということは私たちにとって必要なのは神様はどのように働かれるのかわからないということを認めるということです。今の時代はどうも 分かることにこだわっているそういう時代ではないか社会ではないかと思います。分からないことが受け入れることができない批評家評論家はまた、えー、今も多分東京工業大学のあの教授をなさってると思うんですけどもこの若松さんという方が、 こういう具合に表現されています分からないという経験が分かり始めるという現象の始まりであることを若い人たちに伝えたいのだがなかなかうまくいかない世の中には分かりえないことで満ちているというこの厳粛な事実だけが私たちが分かることかもしれないのだってつまり分からないことがたくさんあるっていうことを私たちが分かっていくことが必要だということ特に 神様のことについて相談ということ特に礼拝を通して神様どのようなことをなしてくださるかもそうなんですなんか毎週同じようなもしかすると私たちにとって目に見える中では何にも起きてないかのように私たちは感じるかもしれない私たちの感情とか思いとか想像とかそういったものを超えて神様は働いてくださるんだということを私たちは期待していくことが必要だしそれを分からないんだ私たちには。 時として私たちがちゃんとそれを見分けることすらもできないことかもしれないってでも神様は働いてくださるんだなぜならば神は霊であるから神を礼拝する人は霊御霊と誠によって礼拝するそのように私たちが求めていく時に神様は働いてくださるんだということです。最近読んだ本の中にこういう言葉も出てきました。 津田大輔さんというねいろんなまあ多分プロデューサーみたいな働きをなさっている方かと思いますけれどもその方こういう具合におっしゃってます世界を対立軸で解釈することはたやしいわからないことは人を不安にさせる理解できないことに人は耐えることができないそうなんですよねだんだんだんだん私たちそういう意味での体制というかそういったものがどんどんどんどん現代人というか 私たちの住んでる世界は低くなってきてるのでもう何か分かりたいし分かって優位に立ちたいっていうようなねそういう思いというものが結構うごめいてるそういう時代ではないかと思います。でねその後にこういう具合におっしゃってるんです。苦難が忍耐を忍耐が連達を連達が希望をもたらすことを知りつつその手段を取ることに花から諦め 本来はグレーであるものを白黒はっきり決めつけて処理した方が合理的だと考える人々が増えたっていう具合にまあおっしゃっている。でも皆さんこの,、まあ、この言葉最初に出てくるこの言葉どっかで見たことがありませんかどっかで読んだことがありませんかこれ聖書の言葉なんですね。ローマ人への手紙の5章の3節4節それだけではなく苦難さえも喜んでいます。 それは苦難が忍耐を生み出し忍耐が狙えた品性を生み出し狙えた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからですつまりいろいろと考えたり苦しんだり右往左往したり迷ったりわからないって私たちがそうやってなんとなくモヤモヤすることも含めて それらが実は忍耐を生み出し忍耐が練られた品性を生み出し練られた品性が希望を生み出すってパウロはそれを私たちは知ってるんだってだから分からないも引き受けていこうって思い通りにいかないことも引き受けていこうってそれも受け止めていこうそういう具合に彼はここで語っているのではないか。 「信じても苦しい人へ」という本、えー、教会図書の中にも入れてますのでもしお時間があれば読んでみられると面白いかなまあ面白いかなというよりもとっても役立つかなと思います現代社会に生きるクリスチャンたちに対してとても示唆に富んだ言葉がそこには含まれていると思います。その本を書かれた中村牧師このようにおっしゃって、まあ、今週の心に響く言葉にも書いていますけれども私たちは自分の思い通りに進む礼拝ではなく 神主導の礼拝を体験すべきです聖霊なる神様が本当に私たちの礼拝を導いてくださっているんだっていう礼拝を私たちは体験していきたいそのためにはこの思い通りではないわからないが大切ですってなぜならそこに自分の境界線を越えて神と出会う 入り口があるからです私はとっても賢い言葉を選んでおられるなと思いますそこで神と出会うことができると書いてるその入り口があるんです先がまだまだあるってことです私たちが体験する神様との出会い神様との交わりはまだ味見程度でしかないのかもしれないついに私たちは 与えられている永遠の命に生きるものとされるつまり私たちが天国に行く行く時もしくはイエス様の再臨の時に私たちはまさにこの自分の境界線を越えて神と出会うそういう体験へと導かれる そのような神様の素晴らしい祝福が私たちに与えられてだから私たちは何か神様について礼拝について何か神様を体験することについて神様はどんなお方かについて私たちは何か分かったふりをしていけない分からないって神様どうぞ教えてくださいって体験させてくださいって神様の前に求めていくようにと今日神様は私たちを招いてくださっている。支援の作者も古来から多くの人たちが このように神様にお答えしていましたそのような知識は私にとってあまりにも不思議あまりにも高くて及びもつきませんって私はこの「及びもつきません」っていうのをとっても大切にしています。なんか自分がつかめるところに神様おられるんじゃないんだって神様はそれをはるかに超えて偉大なお方だって神様ははるかに超えて 愛に富んだお方であり豊かなお方であり私たちを本当に祝福を持って導いてくださる愛を持って私たちを包んでくださっているんだそして私たちの神様はいつも新しいことをなしてくださるお方ですイザヤ書の43章の19節見よ私は新しいことを行う今それが芽生えているあなた方はそれを知らないのか」って神様は ありえないことをしてくださるお方ですありそうもないようなことを神様はしてくださるお方です私たちがもう諦めているようなことを神様はなしてくださるお方です私たちが想像している私たちが計画している私たちが望んでいることを超えて神様は豊かに働いてくださるお方それが神様との交わりの中つまり礼拝の中で神様は私たちのために用意してくださっていることですよ そのように教えていますエベソ人の手紙の中ではパウロはこのように言っています人知をはるかに超えたキリストの愛人間が世界中の学者たちが心理学者たちが神学者たちがもうありとあらゆる分野から神の愛について研究して分析していろんなことを言ったところでそれは神様の愛に及ばないということです。 神様の愛がそれを超えている人知をはるかに超えたキリストの愛それと同時に神様は私たちに私たちの願うところ思うところの全てをはるかに超えて行うことができるお方なんです私たちはそのようなお方との交わの中に入れられている神様そのような 神様との関係の中に私たちを導いてくださってるだから私たちが神様を礼拝する時に神様との関係に生きる時に神様に私たちは期待することができるんです私はあんまりこんな祈り方してませんけどでもある牧師は毎朝起きるとこのようにお祈りしているそうです聖霊なる神様聖霊様あなたを歓迎します今日もご一緒に冒険しましょうとかね言ってそういう祈りを捧げておられる 神様連れて行ってくださるところ神様導かれるところにワクワクドキドキしながら今日も私が考えている私がでプランしているスケジュールなんて吹っ飛ばしてもいいですからってまあいいですからっていうのはなんかちょっとおこがましい言い方かもしれないけどでもとにもかくにも神様どうぞ働いてくださいってそうやって期待する時に神様が豊かに働いてくださるお方であるということです。その神様を私たちは礼拝するものと今されているわけです。 皆さんでもう一度読みたいと思いますこれは今週の暗唱聖句です皆さんで読みましょう3はい神は霊ですから神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりませんアメン私たちは神様を御霊と真理によって礼拝していこうではありませんか私たちで捉えるような捉えどころのないよう捉えていくようなそういう礼拝ではなくて捉えどころのないようなお方を 私たちは本当に喜ぶことを私たちは選んでいきたいと思います神様どうぞご自由に働いてください私にも触れてください前の人たちも触れてくださいってそのように神様に期待して神様が働いてくださることを私たちは待ち望んでまいりましょう今週の礼拝においても神様はすでに今働いてくださっているしまた来週も続く礼拝そして皆さんが個人的に神様との交わりの中に置かれる時にもそうやって神様働いてくださいます 神様は豊かなお方です神様に期待して神様に追いだねしてさらにさらに私たちの礼拝を神様の前に御霊と真理によって捧げていきたいそのように心から願いますお祈りしましょう皆さんでご一緒にお祈りしたいと思いますそして神様に応答しましょうそれぞれ神様に私たちはお答えしてお祈りの時を持たせていただきたいと思いますご一緒にお祈りしましょう天の血の神様感謝いたします ありがとうございます。